green vegetable market and a hub of activity but it does not have a toilet a major necessity a major facility chepeseni wegarikai fruit and veg market tagarira misangano inodarika hamheno kana 10 more than 15 tichitaura nyaya yetoilet kuti dai tavakirwa toilet kuno kumusika wefruit and veg asi city council haisi kuresponda paproblemu yedu dambudziko riri kuitika nderekuti vanhu vari kupedzisira voenda kunoitira tsvina kusango uko vaitira tsvina kusango uko nhunzi dzinobva ikoko dzinouya muchikafu chikafu chiya chinotengwaanondokutichero nguva nenguva hakuna kuti kunonaya hakuna kuti kunoita sei tinongotengesa pane svina hapana kana toileti saka todi tiri varimi eh? tarisamukatasa masango madhoti cheto matombosvika ke a woman is seen disappearing in the bush Where is she going? In this place where there is no toilet. Here, open human waste is seen, infested with flies. Where do the flies go after this? There are only six cubicles for all the people in the market, and it is not enough for all of them. Reason why most of them end up going to the bush and openly defecate in the toilet themselves are not clean enough. Flies. A thick stench engulfs the whole place, and people only enter the toilet because it is the only facility available, as they cannot all go to the bush. Who is responsible for not building real facilities for people in this market?